حسبي ربي أوه حسبي ربي دم الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Do محبوب إلا الله لا مجود إلا الله لا منسوب إلا الله لا نخاف إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله দাওয়া যাবে এখানে আমি বলবো হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ বলতে হবে মাফি কলবি গায়রুল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আওয়াজ দিয়ে প্রাণ খুলে গাইতে হবে হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا 어...